assalomu alaykum akalar andijon sizlar kanaliga xush kelibsiz bugun sizlarga yangi o'choqlardan birini namoyish etishga harakat qilamiz bu playada ichiga solinib har tarafini yamab chiqilgan ya'ni issiqlik boshqa tarafga ketmasligini hisobiga suvni juda tez isitadi ya'ni 50 litr atrofidagi play bu birinchi o'chog'imiz edi suvni juda yaxshi isitishga mo'ljallangan havoda tortishi zo'rligi uchun o'tin ham juda kam ketadi ikkinchi o'chog'imizni ham namoyish etamiz ikkinchi o'chog'imiz biroz kichkinaroq qozonga o'zimizni uydagi sharoitga qilingan ya'ni bu ham xuddi shunday ichlari birinchi o'chog'i bilan o'xshash ya'ni o'tin kam ketadi har bittasi dimoxodlarga ulanib chiqqan ya'ni tutunni yaxshi tortadi shuni hisobiga olov baland yonadida o'tin ham isrof bo'lmaydi hamma o'tin oxirigacha yonib ketadi uchinchi o'chog'imiz ichlari deyarli farq qilmagan biroz katta lekin katta o'choq katta mehmonlar kelganda yo boshqa boshqa to'ylarda ishlatilishiga juda katta qulay qilib ishlangan o'choqlar chiqmaydi hammasi ichiga qurilish davomida mustahkamlab chiqilgan bu o'chog'imiz ham razmeri bir xil ya'ni ikkita katta o'choq bitta kichkina o'choq va bitta suv isitadigan qilingan suv isitish ham <clears throat> o'zimizni oddiy sharoitlarda juda kerakli bo'ladi ya'ni kam o'tin sarflab yaxshi isitib olasizlar suvni ichlari ham shuvoq qilib chiqilgan sement shuvoqdan ya'ni ancha yil xizmat qiladi o'choqlarimiz to'liq holatda kafel bosib chiqilgan yonlariga biroz to'qroq kafel ustiga esa oq kafel bosilgan oq gulli dimoxotlar ikkita qo'yilgan ya'ni to'rtta O'choqda o'rta o'rtalarga qo'yilganda ikkalasini ham yaxshi tortishga xizmat qiladi. Playm oddiy o'zimizni qishloq sharoitiga play qo'yilgan yarmi o'choqni ichiga kirib ketganini hisobiga har tarafidan issiqlik uradi. Suv juda tez isiydi. Pastdan jo'mraydan tushib ketadi. Playda eng pastiga qo'yilgan hamma suv tushish uchun. Ichini ham yana bir bor ko'rsatamiz, ya'ni yarmi kirib ketganligini bir qator yana ko'rsatib, ya'ni pastigacha tushirilgan. O'choqda eng pastigacha iloji boricha olov juda yaxshi tegadi har tarafiga issiqlik chiqayoqqa chiqib ketmaganini hisobiga suv juda tez isiydi playimiz oqqa bo'yab qo'ydik yanada chiroyli turish uchun eshiklarni ham qoraga bo'yab chiqdik yanada ko'rkam qilib turadi ochiqlarimizni. YouTube kanalidagi aktivligingiz hammangizga rahmat. Videolarimiz tobora ko'proq prosmotr yig'yapti. Obunachilar soni ham tobora oshib bormoqda. Hammangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu qatorda sizlarni ham kanalimizga obuna bo'lishni taklif qilamiz. Videolarimizga like bosishni unutmang. Sog' salomat bo'linglar.